quieta, achinha. Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. sorry bang jago ampun bang jago Sorry Bang Jago, ampun Paket Asia Ela vem por baile de shortinho pra exibir o Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. production.